कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता ये बस यूं ही बेबाक से अलहड़ से बेबुनियादी कस्में वादों पर अपना रास्ता है बना लेते कुछ रिश्ते तो सिर्फ रूह की सुकूनियत के वास्ते होते हैं दिलों को धड़कन को काबू कर ये हमें याद दिलाते हैं कि आज जो है सो है शायद ये वक्त हम पर मेहरबान होना हो कुछ रिश्ते हमारी आबरू के पर्दे हैं नापते हम जो चाहे वो झल देते हैं अपने दामन से हमारी खामियों को पूरा कर चिरागदान कर देते हैं हमारी वीरान जिंदगी कुछ रिश्ते से दिखावटी मोहब्बत के पीछे नहीं भागते वो रगों में दौड़कर बगावत करते हैं हमारी नफ से कर हमें आज़ाद नहीं रहना इस बेमानी दुनिया में जहाँ मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ खुद से कुछ रिश्ते खून से भी गहरे और दोस्ती से भी प्यारे होते हैं इन रिश्तों को नाम देना इनको बदनाम करने जैसा है ये गुमनाम होकर भी वो कर दिखाते हैं जो नामी रिश्ते कभी नहीं कर पाते कुछ रिश्ते जिसम और सितारों से आगे चाह बसाते जहाँ वो सिर्फ अपनी ही धुन में थिरकते कुछ रिश्तों की नीयत में खोट नहीं होता कुछ रिश्ते जो हमसे भूल का एक कतरा भी वापस ना मांगते सिर्फ पानी की तरह इश्क है बरसाती कुछ रिश्ते जो कभी नहीं मरते कुछ रिश्ते जो कभी नहीं बदलते कुछ रिश्ते जो जिन आँखों से भाप लेते हैं हमारे चेहरे की शिकल कुछ रिश्ते जिनका कोई मोल नहीं होता है कुछ रिश्ते परिंदों की तरह सिर्फ आसमान में आज़ाद हो उड़ना ही जानते ये रिश्ते ये वही रिश्ते हैं जो हमें और तुम्हें इंसान है बनाते हमें बिना शक प्यार करना है सिखाते कुछ रिश्ते जिनकी खूबसूरती उनकी सादगी होती है कुछ रिश्ते जिनका कोई नाम नहीं होता और ना ही हो तो ही अच्छा है क्योंकि कुछ रिश्ते गुमनाम होकर ही अपना नाम रोशन है कर देते आसमानों में